саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 26 параграф гидравликалық машиналар деген тақырыпты қарастыратын боламыз так олай болса бізде гидравликалық пресс яғни гидравликалық машина дегеніміз не яғни пресс латын тілінен енген француз тілінен енген сығу қысу деген мағынаны білдіреді яғни материалдарды соққысыз статикалық қысым түсіру арқылы өңдеуге арналған машиналардың жалпы аталуы бұл ә, пресс деп аталады яғни ешқандай несіз дейді <clears throat> соққысыз жай ғана ә, статикалық қысым арқылы оны престеу жалпы айтқан кезде қандай да бір денені қандай бір денені жасау үшін престейді иә қалыпқа енгізу үшін бір жасау үшін иә көріп тұрғанымыздай мына бір суретте бізде осы бір процессті айтуға болады да мына жаққа түсірілген қысымымыз мына бетке түсірілген қысыммен екеуі бір біріне істейді теңеседі деп қарастырамыз бірінші қысым мен екінші қысым бір біріне теңеседі так олай болса гидравликалық машиналар жатқанымыз жұмыс істеу әрекеті қатынас яғни құйылған сұйықтардың қысымының таралу заңдылығына негізделіп жасалынған құрылғы бұл гидравликалық машиналар деп аталады біз өткен сабақта ә, қатынас тоқталған болатынбыз иә ал енді формасын ә, біз түрлендіріп шығарайық бұл форма қалай түрленіп шыққандығын қарастырайық бізде жалпы айттық мына беттегі қысымымыз мына беттегі қысымға тең болады дедік иә егі екі жағдайда яғни қысымның формасы қандай еді ә, бізде f1 бөлінген s1 деген формамыз бар екінші болатын болса f2-ні бөлеміз s2-ге демек теңестірген кезде f1 бөлінген s1 тең болады f2 бөлінген s2 деген форма кеп шығады екен да көрдіңіздер ма бұл жерде f1 деп отқанымыз бұл кіші поршеннің ауданы бүйтіп жазып қойық. яғни f1 кіші поршеннің күші деп қоямыз иә күші өлшем бірлігі әрине ньютон ал s бір деп отқанымыз не деген сұрақ туындауы мүмкін с бір деп отқанымыз осы кіші поршен ауданы өлшем бірлігі метр квадратқа тең болады иә ал f2 болса үлкен поршеннің түсірілетін күш s2 болса үлкен поршеннің ауданы деп қарастырылады ә, немесе бұл формуланы э, ары қарай түрлендіруге болады мысалы <clears throat> цилиндрдің көлемінің формасы қандай еді міне қараңыздар мына жерде не бар бүйтіп қарастыратын болсақ ауданы шығады иә мынау табаны келіп шығады демек мына аралық бізде не деп аламыз біз осы аралықты бүйтіп сызатын болсақ табаны келіп шығады демек ауданды көбейтеміз биіктікке бұл көлемді береді осы жерден s бірді табатын болсақ көлем бөлінген h бірге тең болады ал s екіні табатын болсақ көлем бөлінген h екіге тең болады демек мен s 1 дің орнына жазсам болады енді келесі форма кеп шығу үшін f 1 бөлінген s 1 дің орнына не жазамын көлем бөлінген бейіктік 1. тең болады f 2 бөлінген көлем бөлінген h 2 болады математикалық ереже бойынша мына несі жоғары шығып кетеді міне қараңыздар жоғары шығып кетеді нәтижесінде формамыз кеп шығады иә? f1 көбейту h1 бөлінген көлем тең f2 көбейту h2 бөлінген көлем деп аламыз көлемдер бірде болғандықтан олар қысқартып жіберсек болады нәтижесінде f 1 көбейту h 1 тең f 2 көбейту h 2 деген формуланы түрлендіріп алсақ та болады екен иә бұл түрленген формулалар ал енді осы формулаға біз жеке жеке тоқталып міне қарастырамыз негізгі формуламызға жаздық қой міне мынау негізгі формуламыз ал мынау биіктікке байланысты формула түрленген кездегі мынау күш пен биіктікке байланысты яғни айттық қой кіші ә, бетке түсірілген күш пен аудан және оның қысымы үлкен ә, беттегі күштің жоғары қарай көтерілуі ол қысым екінің жоғары қарай әсер етілуі деп қарастырылады мысалы мына беттегі бір адам мен мына беттегі қанша адам не істеді бір біріне тең болды ма қысымдары теңесті деген сөз нәтижесінде не болды бір қалыпты қозғалып тұр деген сөз ал енді мына бір форма қайдан келіп шықты деген сұрақ туындайды мына жерде проша яғни қысым деп тұрмыз прошо дедік ағылшынша бұл ә, ал f1 дегеніміз бұл force one divides area one ария деп жатқанымыз мынау s мына аудан деген сөз ағылшынша амен мен белгіленеді equal to force to divides area to яғни екінші күштің екінші ауданға қатынасы яғни ауданды ағылшынша мынандай а әрпімен белгіленеді деген сөз да окей енді осыған байланысты бір есеп шығарып көреміз міндетті түрде біз есеп шығарып көрейік қараңыздар мысалы мына жерде бізде не берілген f1 берілген иә f1 берілген сүрлетін күшіміз және s1 берілген f2-ні табу керек бізде формуламыз қандай еді ә, f1 иә бөлінген s1 тең f2 бөлінген s2 деген формула бар еді осы жерден біз f2-ні тапқан кезде не істейді бірінші күшпен көбейтеміз аудан 2-ге бөлеміз аудан 1-ге демек күшіміз 100 ньютонға тең көбейтеміз екінші ауданымыз 400 бөлеміз 200-ге. Иә? Так, не істейміз? 0-дерді қысқартамыз. 2 мен 4-ті қысқартамыз. 200 қалас, ол кезде 200 ньютон деген жауап кеп шығады екен. Иә? Не қараңыздар? 200 ньютон, дұрыс. Calculation де отқанымыз, есептеу, шығару деген ағылшынша, я? Иә? Арғарай, келес есепті. Example 2, яғни өздерін шығарып көріңдер. Мынау, бізде А де отқанымыз не дедік? Аудан дедік, я? Аудан. Бір. Мынау, бізде не болады дедік аудан 2 дедік окей мынау бізде force 1 ал масса берілген демек g мыз неге тең g 10 ньютон бөлінген килограмм деп аламыз жарай ма ары қарай кеттік бұның жауабын біз әдеттегідей беріп қойдық әдейі неге өйткені сіздер өздеріңіз шығарып болсын дәлелдеп шығаруларыңыз керек ары қарай келесі example 3 яғни second example ағылшынша бердік қатты қиын деп ойламаймын бұл жерде қарайтын болсақ ә, <coughs> смойлер деп отқан кіші мынау s бір мынау s екі иә және ә, бізде f бір берілген f екіні табу керек та окей next 1250 ньютон шығу керек жауап answer ағылшынша answer жауап деген сөз окей осын дәлелдейміз шығару жолын ары қарай example for ә, бұл жерде біз қатты қиын есеп емес ә, негізгі формуламыз f1 бөлінген s1 тең f2 бөлінген s2 деп аламыз осы жерден нені табу керек бізге міне қараңыздар f2-ні табу керек демек f2 тапқан кезде формуламыз қалай болып шығады f2 тең болады бірінші күшті көбейтеміз аудан екіге бөлеміз аудан бірге деген форма арқылы біз не істейміз есепті шығара аламыз деп ойлаймын окей келесі ә, жауабы не болу керек calculations answer ә, 100 ньютон окей ары қарай енді осы ә, гидравликалық машиналардың күнделікті өмірде қолданылуы мысалы қарайтын болсаңыздар мына жерде машинаның тормозы дейік иә машинаның тормозы көрсетілген ә, мына беттен тормоз басылған кезде мына сұйықтық мына жердегі сұйықтық не істейді мына қарай жылжиды ал мына жерге сұйықтығымыз не істейді екі жақ қарай қысым берген кезде дөңгелекке қарай қысылады нәтижесінде тоқтайды да мына сұйықтық арқылы түсіндіңіздер ма жидкость яғни орысша сұйықтықтар ә, жылжыған кезде мынау тормоз қысылады деген сөз ә, немесе мына бір крандар да осылай жұмыс жасалынады да крандар да осылай яғни осы бір ә, сұйықтық арқылы қозғалыс жасайды иә міне қараңыздар крандардың барлығы мынау мынау бізде жаңағы осы қысым арқылы жұмыс жасайды немесе машинаны көтеретін нелеріміз бар иә бұның барлығы осы қысым арқылы домкрат дейміз ғой машиналарды қолданатын ә, енді осы тақырыбымызды қаншалықты түсінген түсінбегенін анықтау үшін бар болғаны үш есеп берілді осы үш есепті шығарамыз ә, ретінде қалдырамыз және де біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар себебі сіздердің тіркелулеріңіз сіздердің лайктарыңыз сіздердің комментарийларыңыз біздің келесі сабаққа деген ә, шабытымызды арттырады деген сөз және біздің каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосқан боласыз жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар